Хатан хайрын дотор миний эцгэн бүсэн Афима хоми big tits миний хэмрэй хүндлэн Мөнгө тусах trash bitch миний царай зүсэн А бодрын чүтгэр бурхан болох гэж бүсэ гүсэн I pull up in saloon niggas гот man break зүсэн I pull up sasa rich bitch миний баавы күсэн Орчин үеийн шаван татлаг муу темпер дүрсэн Чинэ bitch их шаа the on my bitch. sipping on medicine, I catch nigga mama shit. Little one brand big, I'm tired of the shit. Man. Me beaming bitch in guts, I'm tired of both fishy Next to Kurs als Spatzen, get the Google Geld, the hat Money, I got jewelry, man, it has such big booty. Me have me hair beauty, bitch, suck my beauty. Free no salvation, free black and free big nice tick, man. Fuck, uh-uh, man. c'est que l'homme est si shit. Jala Isa, straight up. Бэжэн стэлсэв шүтэр болсон секси гинч хитэг Потом big money амдэр тэрэг дорсон ш намайг жидэг Араб тэнэгээс хүлэр талах нөхрийн карал хитэг Bitches hoe хэмэр оруул энтэ намайг хүчээр хитэг Гуд мөн dope money dope tiger онгод гитмэн гитэг I was up on me sipping white dot and battling hitting When my big money арыг даах нөхөр нэрэг shit and high class 们现做生意，他们咋能推上 bitch？哎，Baby young dog doing dog shit, triple and boss, yeah my brand man BBS shit. Kalbim blond tokshin, en toktam shit it auction. Pussy dick caution, yeah ogun uchi haution. Ay, I just wanna know, you know all shit Bilmez sola chill, tars dog shit, yo tauschen Gugmen tokens, garsen, ever harsh shit Let me out